شمسا ونجوما فبلادي أغلى الأوطان فيها أتعلم أخلاقا أحفظ آيات بطيب بحناني وأعود إلى البيت بفرح يحدث عنها إخواني يلقاني فيها أصحابي بالحب بطيب بحناني وأعود إلى البيت بفرح يحدث عنها إخواني مدرستي مدرستي مدرستي مدرستي